Es ist äh, Samstag, der 1. März 2014. Wir ich spreche hier für unser Politikblog mein Interview mit äh, Frau Dr. Natalia Vitrenko, der Vorsitzenden der Progressiv-Sozialistischen Partei aus der Ukraine. Frau Dr. Vitrenko, wie konnte das passieren, dass diese Proteste in der Form losgebrochen sind, so kurze Zeit nachdem der, seine Exzellenz, der ukrainische Präsident Herr Janukowitsch, ja, erstmal diese Unterzeichnung von diesem Abkommen nur aufgeschoben hat? Wie konnte das passieren so schnell? президентом Януковичем не состоялось. И что произошло? Äh, dass diese Proteste, dass diese Proteste so schnell losgebrochen sind. Э, дело в том, что неонацистские боевики готовились на Украине очень давно. Их тренировали, их обучали, они просто ждали часа X. Also die neonazistischen äh, Kampfeinheiten sind in der Ukraine schon seit sehr langer Zeit auf diese Aufgabe vorbereitet worden und haben im Prinzip nur auf den Tag X gewartet. И час X настал тогда, когда Янукович отказался подписать в Вильнюсе соглашение об ассоциации. Им сказали ФАС. Und äh, der Tag X, der ist dann, äh, äh, war dann gekommen, als Janukowitsch ähm, das Abkommen, äh, das Assoziierungsabkommen in Vilnius nicht unterzeichnet А для того, чтобы это оправдать в общественном сознании, устроили в ночь с 29 на 30 ноября провокацию, когда э, полиция, Беркут э, били мирных э, граждан. Und um das auf äh, gewisse Art und Weise im Prinzip äh, vor dem Volk äh, zu rechtfertigen, begann man dann vom 29. in der Nacht vom 29. auf den 30. November letzten Jahres äh, damit, dass die Polizeieinheiten der Berkut ähm, äh, die, äh, auf, gegen die Demonstranten los vorgegangen ist, gewaltsam. Вот ночью провокация, показала телевидение эти картины ужасные, люди хлынули на Майдан, и уже с 1 декабря начали работать на Майдане боевики. Also die Leute haben äh, das im Fernsehen gesehen und sind dann zu Tausenden auf den Maidan geströmt. Und danach haben die ähm, Oppositionellen, ein Teil der Oppositionellen, die Rechtsradikalen äh, trotzdem äh, selbst dann weiter Gewalt angewendet, als die Regierung damit aufgehört hat, als die Regierung nur noch gewaltfrei gegen die Proteste vorgegangen ist. После этого часть оппозиционов, оппозиционно настроенного населения продолжала, попыталась продемонстрировать силу, даже после того, как правительство Януковича после того, как правительство уже отстран... было отстранено от власти. Да, да. А, дело в том, что когда начались эти столкновения, и э, европейские чиновники потребовали компромисса, то власть пошла на компромисс. Она отправила э, правительство в отставку и приняла закон об амнистии, амнистировав всех боевиков. Die э, Regierung hat sich dann äh, im Prinzip auf äh, Kompromisse eingelassen und ähm, еще Что еще? Власть пошла на компромисс. Правительство отправило в отставку. Und, äh, приняло die, закон об die, die Regierung äh, ist im Prinzip entlassen worden und äh, hat ein Amnestiegesetz angenommen. Но потом 15 января появляется интервью Бжезинского. Und am 15. Januar taucht dann ein Interview von Zbigniew Brzezinski auf. И он дает команду не останавливаться. Und er gibt das Kommando nicht aufzuhören. И 19 января начинается новая атака боевиков уже на улице Грушевского. Und am 19. Januar, Januar, да, января, äh, э, da, новая da. атака. Äh, neue Attacken auf der äh, Khrushchevsky-Straße. Да, улица Грушевского, да. Khrushchevsky-Straße. Ähm, Brzezinski ist ja bekannt dadurch, dass er der erste Vorsitzende der Trilateralen Kommission war, eines äh, transatlantischen äh, Thinktanks. Wofür steht er heute für wen? Für was für Interessen? Was ist Ihnen da bekannt? автомобиль этой э, три, от, атлантической, там, как это называется, три, э, триангл. Эм, Ну, какие, как, э, какую позицию он сегодня занимает? Збигнев Бзижинский давным-давно занимается Украиной и Россией. Also, er, er beschäftigt sich schon seit lange mit der Ukraine und Russland. Он идеолог установления нового мирового порядка. Er ist äh, ein Ideologe, äh, der, sich, äh, da damit, äh, der sich damit beschäftigt, äh, in diesem Bereich neue Machtstrukturen aufzubauen. И поэтому он является рупором Соединенных Штатов Америки, вот обеспечивая всю эту идеологию. äh, mit dieser Ideologie der Hebel für die Vereinigten Staaten. Но Бзежинский не один, есть еще посол Украины, э, США в Украине Пайет, есть еще Виктория Нуланд, есть еще сенатор Маккейн, которые вплотную занимались Украиной. Aber genauso gehören äh, dazu äh, der äh, amerikanische Botschafter in der Ukraine, äh, Victoria Nuland und, äh, Me- und Senator McCain. Посол, посол Украины, э, США в Украине Пайет. Payet, der Botschafter äh, der USA in der Ukraine. Yes. Es sind also verschiedene westliche Kräfte. Man kann jetzt nicht ähm, bei einer bestimmten westlichen Richtung oder einigen wenigen Thinktanks wahrscheinlich ausmachen, sondern es sind verschiedene. Различные направления. Нельзя сказать, что это западные направления. Наверное, это различные направления. Чего различные? Die, die, die, die Frau konkretisiert, was für Richtungen meinen es scheinen ja dann verschiedene westliche, verschiedene westliche Richtungen zu sein, verschiedene westliche ähm, ähm, Lobbys oder macht Interesse. У нас на Украине есть много разных неонацистских организаций. Разные. Auf unserem Territorium äh, sehr äh, verschiedene neonazistische Organisationen. Но мы это видим, мы это ощущаем, как ими управляют из единого центра. Aber äh, wir kriegen eben genau mit, wie die gelenkt werden aus einem einheitlichen Zentrum heraus. Управление идет из-за рубежа, из Соединенных Штатов Америки. Die, die, die Lenkung dieser Einheit, also dieser Organisation Organisation kommt direkt äh, aus, den, aus dem Westen, aus den USA. Und auf dem Maidan haben sie sich halt zusammengefunden zum sogenannten äh, rechten Sektor. Jetzt haben wir hier im Westen mehr die friedlichen Demonstranten auf dem Maidan gesehen. Dann haben, haben ja hinterher dieser rechte Sektor die Oberhand gewonnen. Wie ist die Lage jetzt in der Ukraine, wo ja jetzt in, wenn wir eine Regierung haben, wo die äh, liberale Vaterlandspartei vertreten ist und äh, Leute von rechts, vom rechten Sektor, von Svoboda. Wie ist äh, da die Lage mit dieser neuen Regierung, also wo sowohl gemäßigt rechte Kräfte als auch ähm, rechtsradikale, rechtsextreme Kräfte in der Regierung sind? И эм, западных, эм, западных, то есть мы видели мирных демонстрантов, мы видели и эм, радикальных демонстрантов. Сейчас э, правительство создано, в правительство входят и эм, радикальные элементы, и более конструктивные силы. Э, как вы оцениваете это правительство на сегодняшний момент? Ну, во-первых, это правительство незаконное, какие бы силы в него не входили. Э, äh, nicht auf gesetzlicher Grundlage zustande gekommen, welche Gesetze sie auch immer jetzt äh, verabschieden mag. Они не в конституционный способ поменяли Конституцию, и они не имели права формировать такое правительство. Sie haben auf äh, nicht die, äh, die gesamte Staatsordnung jetzt verändert. Во-вторых, в правительство вошла основная масса людей неграмотных, которые абсолютно не понимают, как и чем они будут управлять. Und außerdem äh, sind äh, viele Mitglieder der neuen Regierung absolut äh, unerfahrene, ungebildete Leute, die äh, nicht wissen, wie sie ähm, äh, mit dieser Macht jetzt umgehen sollen, was sie tun sollen. Три места в правительстве отдано не нацистской партии «Свобода». Äh, генеральный прокурор, э, член партии «Свобода». Ähm, der äh, Generalstaatsanwalt ähm, ist ähm, ähm, Chef, ja? Von Pap ну äh, да, генеральный прокурор. Да, ist Chef von, äh, nee, ist Mitglied der äh, partei Совет Безопасности – это комендант Майдана и правый сектор. Und ähm, der Kommandant äh, des rechten Sektors ist ähm, äh, stellvertretender Chef äh, der Innenministeriumseinheit. То есть не нацисты захватили власть? Das heißt, äh, die Neonazis haben die Macht jetzt errungen. Wie, welche Größenordnung hat inzwischen die Verfolgung ähm, von Politikern äh, angenommen, von der politischen Linken oder von der Partei äh, der Region? Und welche Größenordnung hat die Verfolgung angenommen ähm, von ja, nationalen äh, und anderen Minderheiten in der Ukraine, jetzt wo die Faschisten so einen nicht unerheblichen Teil der Regierung stellen? Он спрашивает, каково сейчас на Украине положение левых партий и других меньшинств, меньшинств, маленьких партий, кроме того, национальных меньшинств, если мы смотрим вопрос с точки зрения преследования. Каково положение сейчас, да, насколько велико преследование? Развернуто преследование всех э, левых партий, лидеров боевых профсоюзных организаций и национальных меньшинств. Also die un, unter äh, der politischen Verfolgung leiden jetzt alle äh, linken Parteien, die, äh, äh, die Gewerkschaften und nationale Minderheiten. уже большой скандал возлик в Закарпатье. Это ну, западная Украина, Закарпатье. Там именно национальные меньшины почувствовали угрозу. Also in, besonders in der Karpatenregion in der Westukraine leiden also jetzt schon unter dieser Verfolgung sehr viele nationale Minderheiten. Das heißt, das richtet sich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, gegen Russen. Gegen welche anderen Bevölkerungsgruppen sind die eingestellt? Я так думаю, что, наверное, э, сейчас преследуются русские. Скажите, какие группы населения сейчас преследуются? М- Моя дочь младшая ехала в метро, и кто-то заговорил на русском языке. Also meine Tochter, die war in der Metro unterwegs und irgendjemand sprach auf Russisch. Нацисты начали так бесноваться, что э, все испугались, что они будут избивать этого человека. Und äh, Nazis, die da mit äh, im Waggon waren, die äh, fingen also an, äh, sich darüber aufzuregen. А она как раз встретила свою подругу, и она разговаривает на русском языке, и моя дочь и та подруга. Ja, und ähm, meine Tochter und ihre Freundin die sprechen auch nur auf Russisch. так они боялись раскрыть рот. И после этого мне дочь сказала, мама, я увидела, что такое фашизм. Und deswegen, weil sie gesehen haben, weil sie das gesehen haben, haben sie Angst gehabt, ihren Mund aufzutun und haben dann zu ihrer Mutter gesagt, jetzt... Äh, verstehen wir, was Faschismus ist. Они избивают людей на улице. Они проверяют машины, которые движутся по городу. Они проверяют документы у людей. Они врываются в квартиры. Это ужас. Also sie dringen einfach in Wohnungen ein, sie äh, schlagen Leute auf offener Straße zusammen. Es ist einfach fürchterlich. Was ist Ihr Konzept, um jetzt, um in der Ukraine die Achtung der Menschenrechte, der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen? Was tun, tun Sie mit der progressiv-sozialistischen Partei dafür? Какие ваши представления, как можно сейчас в Украине эм, права человека сохранить, навести демократию с точки зрения вашей партии? Э, нацистский режим и права человека – это несовместимые вещи. Also äh, ein Naziregime und die Menschenrechte, das sind zwei äh, nicht, äh, es ist, ist kein passendes Paar Schuhe. Почему мы просим помощи от э, Берлина, от Парижа, от Москвы? Помогите нам освободиться от нацистов. Deswegen wenden wir uns jetzt an äh, die Hauptmächte in Europa und bitten darum, dass man uns einfach, dass man uns hilft, uns äh, von, vom Faschismus freizumachen wieder. Эту власть нынешнюю признавать нельзя. Diese Macht, die jetzige Macht, die darf man nicht anerkennen. Нужно вводить управление на, над Украиной. Над Украиной. Man, ähm, как это понимать? Управлять сверху, Also, also man, извне. man muss, äh, da, Ja. äh, man muss äh, äh, eine Regierung von oben jetzt erstmal. Эту Äh, власть не признать. Also diese- И сказать, все, вот мы, Ja. Берлин, Москва, Париж, мы объединились, и мы сейчас будем управлять Украиной. ja, also äh, die jetzige Macht auf keinen Fall anerkennen, aber äh, die wichtigsten Hauptstädte, die wichtigsten Regierungen in Europa müssen sich zusammentun und äh, die müssen die Ereignisse in der Ukraine jetzt Да, bestimmen. разоружить боевиков, Äh, die, äh, die Entwaffnung der, äh, dieser, dieser Kampfeinheiten, запретить неонацистские партии die die Neonazi-Parteien verbieten и дать нам возможность провести демократические выборы. Мы сами сформируем и парламент, и изберем und президента. uns äh, die Möglichkeit geben, äh, selbst ein neues Parlament auf freiem Wege zu wählen. Das heißt, ähm, das heißt auf jeden Fall ähm, Neuwahlen auch als Zeichen der Versöhnung. новые выборы – это будет знак объединения, знак примирения. Конечно, безусловно. Это будет стабилизация на Украине, потому что люди э, смогут сами выдвинуть своих представителей, и там уже какое будет, ну какой будет состав парламента, такой и будет. Das nur auf diesem Wege kommen wir zu einer Stabilisierung der Lage in der Ukraine. Äh, und die Leute, die werden dann äh, auch Macht. Die, Главное, чтобы выборы были свободные, das демократические. Wichtigste ist, dass diese Wahlen äh, auf, äh, in einem freien, demokratischen Umfeld stattfinden. Чтобы не под дулами автоматов и не за денежные мешки олигархов. Äh, dass, dass sie nicht stattfinden unter äh, äh, ja, vorgehaltener Pistole ja, der Oligarchen und unter Einfluss des großen Geldes. Was können wir tun für den Frieden, dass es der neuen, ja nicht verfassungsgemäß an die Regi äh, Macht gekommenen ukrainischen Regierung äh, nicht gelingt, äh, die USA und Russland gegeneinander aufzubringen? Что мы должны сделать для сохранения мира, чтобы эм, украинским сепаратистам, э, не, чтобы они не смогли США и Россию ввести в военный конфликт? Что нам нужно а, делать? нужно эту информацию донести до Меркель э, до правительства Германии. Нужно, чтобы именно они, имея полномочия, немедленно сели с Путиным, с Оландом решать эти вопросы. Diese ganzen Informationen, die быть an die deutsche Regierung, an Frau Merkel herangetragen werden. Und äh, die müssen sich dann mit Putin zusammensetzen an einen die Situation zu bereinigen. Vielen Dank. Dankeschön.